lagi dengan saya Bobby, tidak lain hanya di program 8 pagi. Kita akan segera memasuki ruang berkepan televisi dan kafe group. Mari kita. Dan ini adalah pintu utama memasuki ruang ini. Dan ini adalah dan kita akan menjalan kita akan naik ke lantai 3 yaitu tepatnya di ruang studio kita. Ya, ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Bobby tentunya di acara 8 pagi. Ore ore ore, selamat. Kita bisa berjumpa lagi di sini dan saya akan membahas tentang topik yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, tentunya di 10 8 pagi hari ini neng neng neng saya tidak sendirian pemirsa saya ditemani oleh teman saya yang sangat energik yang sangat dia adalah seorang atlet sepak bola dia pernah mengikuti lomba sepak bola antar sekolah dan dia bisa dan dia membawa sekolahnya SMK Kartika menuju ke final Piala Pangdam di Sudirman. Dan saya akan memanggilkan dia Iksan. Harus cuma kamera handphone kamera itu udah jelas nih. Iya. Iya, betul dua ya sambil menunggu ya ya ini dia selamat datang Isan di program 8 pagi ya. bagaimana perasaan anda pagi hari ini gimana perasaan anda pada pagi hari ini gimana oh. Bagaimana rasanya Anda ketika Anda membawa sekolah Anda SMK Kartika menuju final Piala Pangdam pada tahun sangat, kemarin? Sangat bangga sih. Sangat bangga. Termasuk keluarga juga Anda juga bangga? Iya. Luar biasa. Ini adalah salah satu pemain yang nomor punggung nomor nomor nomor punggung 7 dia sangat luar biasa dan sangat hebat dalam memainkan bola dan sekolah kami sekolah SMK ketika Bangga mempunyai main seperti Isan menurut waktu kemarin latihannya yang dipersiapkan berapa lama dua minggu wah lumayan pemain profesional aja anda sampai dua minggu dia pemain profesional aja latihannya sebulan dua bulan tapi Isan luar biasa latihannya sangat kuat dia sangat semangat larinya juga kencang sekali ya itu luar biasa pemirsa dan kita akan jeda sebentar dan nanti anda jangan kemana-mana Se sebelum itu kita akan mengulas lagi bagaimana sisi hidupnya Iksan ke depannya. Sampai berjumpa lagi bersama Selamat berjumpa.